ماڈل ویلیج شاداب کریواز ضلع شوپیاں کی سڑک محکمہ آر اینڈ بی جموں و کشمیر کے تحت آتی ہے مذکورہ سڑک کی لمبائی ساڑھے چار کلومیٹر ہے پہلی دفعہ دو ہزار چھ عیسوی میں پی ڈی پی کانگریس اتحاد والی حکومت نے اس سڑک کے اوپر تار کول بچھایا تھا آج تقریباً آٹھ سال گزرنے پر بھی اس سڑک کی مرمت نہیں کی جا رہی ہے میں پچھلے کافی ٹائم سے اسی لیے شوپیان ٹو جو کریوا مان لو پہلے نام تھا ہمارا یہاں پہ ابھی شاداب کریوا ہو چکا ہے اسی پہ پچھلے پانچ چھ سال سے گاڑی چلا رہا ہوں تو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی یہ مطلب گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو اس پر یہ جو یہاں پہ شوپیان سے یہاں تک کی ٹوٹل جو ڈسٹینس ہے approximately six to seven kilometres ہے جس پہ نارملی اگر ہم دوسرے روٹ پہ ڈرائیو کریں تو پندرہ بیس منٹ لگ جاتے ہیں بٹ ہمیں شوقیان سے یہاں تک ڈرائیو کرنے میں نیئرلی پینتالیس منٹ لگتے ہیں اچھا آپ کی گاڑی میں آپ کو ایک دن میں کتنا بچتا ہوگا اپروکسیمیٹلی اور نقصان کتنا ہوتا ہے ٹوٹل ہمارا جو بنتا ہے ایک فیرے کا یا ریٹرن تین سو روپئے بن جاتا ہے اس پہ بیکاز آف دا جو روڈ خراب ہے تو ہمیں تقریباً سو ڈیڑھ سو روپے تیل کا ہی خرچہ جاتا ہے کیونکہ مینٹیننس بھی گاڑی کا لگتا ہے ہم ہم گاڑی گاڑی بہت زیادہ فاسٹ بھی نہیں چلا سکتے لو گیئرز میں چلانی پڑتی ہے جس سے تیل بھی زیادہ ہی خرچ ہو جاتا ہے یہاں پہ مطلب آپ گھاٹے میں جا رہے ہیں اوور آل تو گھاٹے میں ہی جا رہے ہیں اور ہم نے فائنینس پہ گاڑیاں لی ہیں موسٹ یہاں پہ تیس چالیس گاڑیاں ہمارے علاقے کی اور سبھی لوگوں نے فائنینس پہ اویل کی تھی ابھی فائنینس ایسا ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور گاڑیاں بالکل خراب ہو چکی ہیں خستہ حال ہو چکی ہیں یہاں پر دیکھو سڑکیں ہماری کیسی ہیں سڑکی ایسی سڑکی ہمارے یہاں ہم جب ہم چلتے ہیں ہمارے کپڑے اس میں تباہ ہو جاتے ہیں سڑکوں میں اتنی پرابلم ہے کہ ہمیں چلنے میں بہت پرابلم کرتے ہیں ہمارے بچوں کو پرابلم ہوتی ہے چلنے میں آنے میں جانے میں ہمارے یہاں کے جتنے ملازم ہیں جب وہ چاہتے آتے جاتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے یہاں پر تو سڑک کا ایسی حالت ہے کہنے کی بات نہیں اور یہاں پر ہمارے اس ووٹر میں یہاں پر ماڈل بیچ دیا ہے انہوں نے اس کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے ہماری سڑکیں دھو کیسی ہیں ہم خود پانی میں چڑھ رہے ہیں آپ ہماری ان سڑکوں کو خوش کیجیے تاکہ ہماری سڑکوں میں یہاں پر یہاں پر روڈی ڈالی جائے گی یہاں پر تیل ڈالی جائے گی تاکہ ہمیں آنے جانے میں کوئی پرابلم نہ ہو ہماری گاڑی بھی پرابلم ہو جب یہاں پر برف پڑتی ہے تو ہماری گاڑی آٹھ آٹھ دن دس دن یہاں پر بند رہتی ہے میں میڈیکل شاپ چلا رہا ہوں کیسر میڈیکل اسٹور میں یہاں چلا رہا ہوں پچھلے دس سال سے تو اس کی وجہ سے روڈ کی وجہ سے کیا پرابلمس ہوتے ہیں وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی مہذب معاشرہ جو ہے کوئی بھی مہذب معاشرہ ہو اس کی جب پہچان ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اچھی سڑکیں مانی جاتی ہیں اب دیکھیے دو ڈھائی گھنٹے گاڑی کو ہمیں چھ کلو میٹر روڈ ہے ہماری لگ بھگ ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں گاڑی کو چلتے ہوئے تو پیشنٹ پیشنٹ پیشنٹ ہیں جو دم دنوں میں ہی ہمارا بی پی پہنچ نہیں پایا بالکل بالکل ہاں ابھی سنا ڈرائیور بھی ڈرتا ہے گاڑی چلانے سے گاڑی ٹوٹ جاتی ہے شاداب کریوا کی مین سڑک کی شکستہ حالی کو دیکھتے ہوئے ہم ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیان اور ایگزیکٹو انجینئر محکمہ آر اینڈ بی ضلع شوپیان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری سڑک کی مرمت کے لیے فیل فور اقدامات اٹھائیں اور ہم ناظرین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ضلع شوپیان کے ڈپٹی کمشنر کے فون نمبر صفر ایک نو تین تین دو چھ زیرو دو سات آٹھ اور ایگزیکیٹو انجینئر کے فون نمبر صفر ایک نو تین تین دو چھ ایک نو زیرو ایک پر فون کر کے کام کرنے کے لیے زور دیں میں مشیر الحق منحاس انڈیا انہوڈ کے لیے